घमासान डॉट कॉम के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है मैं हूं राजेश राठौर आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं उनका सबसे बड़ा झूठ यह है कि वो इन दिनों आम सभा में जाकर ये कहते हैं कि पूरा विपक्ष मेरे खिलाफ है जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है क्योंकि कांग्रेस के साथ कुछ ही दल उनके खिलाफ बोलते हैं बाकी कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो मोदी के साथ सत्ता में हैं या मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं ऐसे कई राज्य हैं जहां पर मोदी ने या भाजपा ने गठबंधन कर रखा है हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार की वहां पर नीतीश और रामविलास पासवान के साथ मोदी का गठबंधन है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं जहां पर कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं हैं यहां तक कि सपा और बसपा भी कांग्रेस के साथ नहीं है पश्चिम बंगाल में बयालीस सीटें हैं वहां पर मोदी के खिलाफ कांग्रेस है लेकिन ममता बनर्जी अलग है वो राहुल गांधी के साथ नहीं है महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन अभी हुआ है इसी तरह से हम तमिलनाडु की उनचालीस सीटों की बात करें तो वहां पर भी A I D M K BJP Rajinikanth और बाकी छोटे दल मोदी के साथ है केरल की 20 सीट की बात करो तो देखने को मिलता है कि एक तरफ तो लेफ्ट का गठबंधन है दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन है और वहीं तीसरी तरफ बीजेपी का भी गठबंधन है मध्य प्रदेश में सपा और बसपा कांग्रेस से अलग हैं यहाँ पर उनतीस सीटें हैं यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर बताई जाती है राजस्थान की भी यही हालत है क्योंकि वहां पर भी जो 25 लोकसभा सीटें हैं वहां पर सीधे कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होने वाला है बाकी दल छोटे हैं जिनका अस्तित्व ज़्यादा नहीं है गुजरात में तो और कोई दल अभी तक नहीं पनप पाया कांग्रेस और बीजेपी का वहां पर 26 सीटों पर सीधा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं वहां पर बीजेपी एक दो नहीं छोटे छोटे छह दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है अब आप सोचिए ऐसे में पूरा विपक्ष उनके खिलाफ कैसे हो गया पंजाब की तेरह सीटों की हम बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन है आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग है उत्तराखंड और हिमाचल की नौ सीटें हैं वहां पर जरूर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है क्योंकि बाकी दल का वहां पर कोई अस्तित्व नजर नहीं आता है दिल्ली हरियाणा जैसे राज्यों में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो आप पार्टी एकला चलो की रणनीति पर चल रही है आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बयालीस सीटें पर बीजेपी और बाकी जो दल हैं वो अलग थलग हैं कोई विपक्ष वहां पर एक नहीं है इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी आम सभा में लोगों को गलत जानकारी देते हैं वो ये कहते हैं कि पूरे देश का विपक्ष यानी बीजेपी को छोड़कर सारे राजनीतिक दल उनके खिलाफ हैं और वो अकेले पड़ गए हैं लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है आमतौर पर सारे राजनेता आम सभाओं में आधे से ज़्यादा गलत जानकारी देते हैं झूठ बोलते हैं लेकिन ये उनकी राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे देश के राजनेता झूठ बोलते हैं लोकसभा चुनाव नज़दीक है जल्द